तेरी यादों में रोता है हेलो टिके आजा मारो दिल या बस या बस रोवे सनम तू लो टिके आजा ए मारो दिल या बस या बस रोवे अजीब सुजादा मारो दिल क्यों तोड़ो छो जान चाहो तो तो जीव सुजादा मारो दिल क्यों तोड़ो ज्ञान के वाड़ी दिल मरम तेरो रे चुपे जा गई रे के वाड़ी दिल मरम तेरो मारो रे दिल तोड़ो रे दुखारी तुझे शराप लागे तो मारो रे दिल तोड़ो दुखारी तुझे शराप मान्योरी मोक खास छोरी तन झूठो सासो प्यार करोरी को मान्यो मोक खास छोरी तन झूठ दोस्ती गेरी छोरो गुण से लागो दीने सिर खान दोस्ती गेरी छोरो दीने से कुण मलगीर काबाड़ी मंगवावे मेरे पी दीने से कुण मलगीर काबाड़ी मंगवावे मेरे पी दीने से कुण मलगीर दीवाना रे को ए बाबी मोग गोठड़ा में दीखो मनोज दीवाना रे को ए बाबी मोग गोठड़ा केस को टेड़ा का दिल को जटेका बजटेका देश गीत लो केस को टेड़ा का दिल को का फटेगा फटेगा हाँ जी दोस्तों तो यह गाना टिप्टो म्यूजिक एस एम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है इसके चित्र गायक कलाकार भाई लोकेश गोटला और इसमें विशेष सहयोग दिया भाई दिनेश गुरसिला मनोज गोटला हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए tiptoe music S W M को सर्च करें और देखें